bulungi mukwano li otya banaemwe bali kutuuka ku lunaku lunorobertday adadi yes happy birthday bosa happy birthday dadi happy birthday dr bosa we love you so much more blessings dadi buli ali mu industry nga nsingawo ddala obukulu abeera daddi wange oba abeera anti wange nabagamba mu industry buli alimu tuli baluganda we are family oky ogenze nogamba buli akusinga obukulu dr bos akusingako obwakanga bumeka eva i don't know mm. oba olina buuzayo because nze nalanikaowulira dr bosa nga nkyali mulubuto wanje owulidde eva olina emyaka emeka emyaka ekyemyaka si kikulu naye nga giri awo mitm no simanyi gwe nkufaananira emeka gwe nkufaananira emeka its okay wema gye nkufaananira mm. gwamanyi eh, bagamba mbugwewawo babeeranga nenakawunde nga gwe abeera naye webatandikira bibaawo muzanyo kikuwasa kukazanyamu ne dr bosa Hmm. Gwali gwa mwaka ki? I don't know, I don't remember because I was young. Era twaberanga ku ssomero n'ogenda ne bakupiikinga. I don't remember. Bibaawo tewazanya I don't remember. Ate that's life mad. Sibijjukira ebisinga because by then I was young. So manyi omwana omuto nga wali ali awo. Hmm. Kale nga bw'otajjukira tojjukira nti olina n'omu mukwa ekyomwana kyowandikirese because basaga anyonyonyo okwogera ku mwana wange mm. mm. it's okay it's okay i have no problem anzitegedde ezo ze issue zetuliko zetwogerako oba twogera ku mazaalibwa ga dr bosa okay mm-hmm. mm. oba ntandikolanga show yange kyemwagala anti oyinza oba oyagala ntandika olulanga kyo nti tulina easter festival tulina good friday saturday easter sunday ne easter monday emitwalo esatu kwena ku theatre labonita kuliko ne red carpet mm. ah, its a family show ogenda zanyanga nikulono nabeereranga extra nolwaki ozanyanga nonkwana m not extra hani am not extra to you mwaba tabitegeera bulungi omaye abantu bangi nnyo temutegeera nnyo art mugwamu mugwe kati bwojja nova eri nga totegeera art oyinza ogamba oyo extra no abagamba obeera extra baani abagamba abo abantegeerera muzanyo ki gwali ozanya owulidde omaye kyogambye abantu oh muzanyo ki gwali ozanyakati kankubuuzeeko eyewamugwe okolayo nga nze ndi producer ndi reporter kati nze nomwibonomanyi ndiki simanya nti kyembuuza oh, kati mujje ku show yange ngenda giteekayo mu gwomunaana ojamanya kikyendi eva muzanyo ki gwali ozanyemu nga main characteromungames ah, people play anti mingi emizanyo gyonna gyonna ekya apple nyoza okiraba games people play love each love is strange hmm. ne women three eva nyo bantu bagamba nti eva waabwe baba bamwagala abere ku stagi ajja buzinga dansa namalako eddakikaa its okay have no problem hmm. kati muguno ogwa good friday neista onaabeera ki anti era akati abantu ba tolina mubbirako kibuuzo ngaomuzanyo tebanaba gu premiary nga its a new production mm-hmm. power of money bajje balaba amanyi ga sente mm-hmm. gwe jangu olaye ku friday eva agenda beera extra eva agenda beera dansa oba eva tagenda bamu mm-hmm. remogwe naye muliawo temusoka kwetaakoko munaletya n'abantu olowooza ebirala manye emizo egize giyitingana mu ggwanga nange gyogimanyi bannange mukama kitange waliwo abantu abamu nga bava ku mulamwa gwe baba balina okukola hmm. kati okimanyi ovudde ku mulamwa hmm. mwakama mbunoli handibaga ya rema buli kaseera tukowa bannange okuyita eh. handibaga ya rema oh, waw bakirinamu obuzibu oba gwe ali ku kamera okirinamu obuzibu iva obeerawo ewange lwaki oyagala njogera ekyempeera oli mbega hmm? mhm. nekira purezidenti wange yagamba ebintu ebitalina makulu tobiwa budde hmm. so waliwo ebimukati byombuuza like totuse myaka gifumbirwa enona exclusive oh my god nategedde mukwano ati engeri gyotansaala lwaki obeera ngaombuze ekyo ekibuzo mukyala gyowerya omanyi nnyo no fe eri eh, mwami katende yatugamba buli muntu olaba n'omwana omuto abeera zozanya era tumuta mukyala gundi mm. mwami gundi zezempisa zibatuyigiriza mu mm. ebons obadde wabankwita omukazi tompanda bintu mukama ajo edia hmm? omanyinyo akatono ah, okay kati wale ebuze mbyo taina kumbuza because to manyinyo iba to to loza na kukubela <laughs> na bola mbobongo omuntu aside zibine byo kubela pikelele wo omuntu ngoli ku muntu oboli ki bana ya baluma mhm. naye acha baluma yatuluma tukulumirirwako gwe abaluma bambi mwa rachi munumirirwa muri family yange Ivanguje kwa kuzanya mizanyo muri mucho mwagoko. Amefama. Okay. Yes, I have a garden. See name like to. When you get time for that gardening ngobena na we na Eva. Sweetheart, kati buli chimu yagana chikulage, buli chemba ngendo kola. No no no, ebe personal life yake. Okay. Jota ina kumanyanga go chitegeera. Mm. Yes. Dr. Bosa amongera ko bichi. Ah, uh, Dr. Bosa amongera ke bingi because the Uncle Sam yeyanyingizamu ebonds ya yeyanyingizamu ebonds like bali bagala abaana abato abazanya party abaana abato netujja bana ne balondako omu then abalala twali tetuyise wekitiibwa katende nagamba e wadde kale tebayise oli gwe baali bagadde ngaye muto nnyo ku ffe hmm. eh, nabo babeerewo netandika okunkumula dansi dr bosa abo boolaba nga batutwala ku ssomero batukimayo nemugenda mu shows i love you daddy because tonkoye im so stubborn we see and we know. nze ndi mulalu naye am a good person nga tonjikiriza but wonjikiriza ontegeera okay. ontegeera bonna nabebo nibabuuze bajja kugamba ndi muntu mulungi nyo nyo nyo nyo nno nerema yakyogerako kukamera nabagamba eva shes a good person but womulaga nti yo bad nange mbeera amubadleero kankikubuuza oba onkuba onkube gwe ne justin bas muli biki gwanje ne justin bas muli biki yaani swit no onyawasarena no i don't know him exiwoki no ate yasobobeera exiwa nga simumanyi okweyogera ku nze simutegeera yes akatale keka mbakowola bonna bajje balabe omuzanyo gwaffe power of money ku theatre la bonita easter ne easter monday emisana n'ekiro mitwalo esatu kwena n'ekirala mugwomunaana mm, no ngenda bangamba abantu date ya show yange ku theatre la bonita ngenda bambalaga obulamu bwange bwenze mpitamu okukitegeera yes mbasaba bampagire mm -hmm. Love you guys. Happy birthday, Dr. Bosa. Thank you. You're welcome. <clears throat>